Niandara Penharan, Ixé Luiz, Ixé Aripu 27 Acauiuí, Ixé Físico USP Ucurué, Ixé Brasil Suiuara, Ixé Ayangué Nhengatu, Upurunguitá Aramaquiti, Uecatu Ureté Seanamitá, Uamundubé.